ha llegado el momento decisivo, el momento en el cual veremos si esta <laughs> alcancía tiene el dinero suficiente para comprar el WoW a 2.500 pesos. Pero, como ladro. ¡Ah! ¡Que